descanso neste viver. Isto devo a um amigo que só por ele eu pude obter. É Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei. história Leva na cruz sem ter que adorar Só porque me amou Morreu por mim e não hesitou É Jesus, meu amigo Meu Senhor, o Salvador Só por Ele Jesus. Salvador.